Ich denke, der Hauptunterschied ist, dass man ein Grundeinkommen immer bekommt, während man Hartz IV oder ähnliche ähm, Ausschüttungen oder ähm, Transferleistungen nur bekommt, wenn man sie braucht. Prinzipiell, dass man es bekommt, auch wenn man arbeitet. Das ist bei Hartz IV im Allgemeinen nicht der Fall, dass es keinerlei Bedürftigkeitsprüfung gibt, äh, keinerlei Grund gibt von außen, dass man es unbedingt bräuchte, in dem Sinne, weil man arm ist. Unterschied zu Hartz IV ist, dass das Grundeinkommen überhaupt keine Sozialleistung ist. Der ganze Begriff der Sozialleistung ist obsolet, das war früher mal. Das steht eben auch der Entwicklung im Wege. Es ist nicht, dass du jetzt ein Fall bist, der gnädigerweise, und deswegen musst du auch irgendwie möglichst leiden, von der guten Gesellschaft bezahlt wird. All diese Faktoren, die da äh, so im Weg stehen, andere zahlen für mich, andere sind die Leistungsträger, ich bin der Loser, ich muss mich einfügen in irgendwas, und zwar Arbeit und so. Das ist alles weg. Das bedingungslose Grundeinkommen stigmatisiert nicht. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Recht auf Leben. Und das haben alle. Der Millionär genauso wie irgendjemand anderes auch. Deswegen ist gar kein Vergleich zwischen Hartz IV und Grundeinkommen. Hartz IV ist ein System zur, ähm, zur Hilfe für äh, Arme. Ne? Und Grundeinkommen hat damit nichts zu tun. Grundeinkommen ist ein System, in dem alle Menschen in die Freiheit versetzt werden, zu tun, was sie wollen. Das ist unter den Hartz-IV-Regeln aber definitiv nicht gegeben. Dass man dort wirklich Leute fürs Nichtstun bezahlt, das ist ja das, was man im Grundeinkommen immer vorwirft, was für mich ein, ein klassisches äh, Phänomen von, von Projektion ist, weil eigentlich ist es genau das, was mit dem, mit dem bedarfsgeprüften System passiert. Leute werden deaktiviert, weil sie bekommen eben nur das Geld, wenn sie nichts tun, beziehungsweise, das heißt nichts tun, wenn sie kein Einkommen haben. Ähm, die können ja durchaus was tun, äh, zum Beispiel irgendwie ehrenamtlich, Familienarbeit und dergleichen, aber ähm, das System setzt eben den Anreiz, möglichst bedürftig zu sein <clears throat> und möglichst nicht irgendwie selbst ein Einkommen in irgendeiner Form zu generieren. Und das ist, äh, finde ich, der absolut, vielleicht der entscheidendste Unterschied zwischen äh, diesem System äh, Hartz IV dabei und dem bedingungslosen Grundeinkommen.